नमस्कार दोस्तों इस एक मिनट के वीडियो में मैं आपको मकर संक्रांति 2021 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं, तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2021 दिन गुरुवार को है ध्यान से सुने इस बार स्नान का पुण्य मुहूर्त काल सुबह आठ बजकर तीन मिनट से दोपहर बारह बजकर तीस मिनट तक रहेगा टोटल चार घंटे छब्बीस मिनट तक स्नान मुहूर्त काल है और महापुण्य काल मुहूर्त सुबह आठ बजकर तीन मिनट से सुबह आठ बजकर सत्ताईस मिनट तक रहेगा टोटल चौबीस मिनट तक का है इस महापुण्य काल मुहूर्त में स्नान करने से सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी आपको तो आप धार्मिक पवित्र नदियों में जाकर स्नान करें और पुण्य लाभ कमाएं और यदि आप धार्मिक नदी नहीं जा सकते तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल और तिली डालकर स्नान करें और पवित्र नदियों और सूर्य भगवान का स्मरण करके स्नान करें इससे भी पुण्य की प्राप्ति होगी आपको संक्रांति के पर्व में गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े जरूर दान करें इस कड़ाके की ठंड में गर्म कपड़े और कंबल दान करने का विशेष महत्व है साथ ही गरीबों को तिल गुड़ और घी से बने हुए पकवान और खिचड़ी दान करें घर में आप तिल गुड़ और घी से बने हुए पकवान खाएं और खिचड़ी बनाकर खाएं दोस्तों इस तरह के मैं आपके काम के वीडियो लाती रहती हूँ यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो please like share and subscribe करिए ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय बाय